Seit dem Juni bin ich mit meinem selbstgebauten Dreirad Müllermobil unterwegs. Während 17 Samstagen habe ich fast alle 83 Gemeinden in dem Kanton Luzern besuchen. Dabei habe ich die Anliegen, Bedürfnisse, aber auch vor allem die gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt von unserem Kanton Luzern näher kennenlernen. Ich bin beeindruckt von dem grossartigen Engagement unserer Gesellschaft, von den Orts- und Wahlkreisparteien, die uns immer und immer wieder unterstützt haben, wenn wir in diesen Gemeinden Halt gemacht haben. Das gute Resultat im ersten Wahlgang hat bewiesen, dass die Luzerner Bevölkerung eine volksnähe Politiker im Ständerat haben wollen. Es ist aber noch lange nicht geschafft. Am 15. November, im zweiten Wahlgang, brauche ich erneut Ihre Unterstützung. Ich packe an für einen starken Kanton Luzern und setzen um für eine unabhängige Schweiz.